Procuro acompañar a mi hijo en su crecimiento y ofrecerle un ambiente sano, que vaya descubriendo y aprendiendo de manera natural. En el colegio van reemplazando los libros por tecnología y me parece genial. Navego a diario, pero no tengo el conocimiento suficiente como para quedarme tranquilo dejándole a su suerte con una conexión a Internet. Hasta ahora, como profesores, podíamos dar lo mejor de nosotros mismos en clase, pero necesitábamos apoyo con 25 alumnos por clase, cada uno con su propia tablet, necesitábamos una gestión técnica sencilla que de un solo clic nos permita controlar la navegación, establecer las pautas de trabajo de los alumnos, que nos permita requerir la atención del alumno o incluso saber qué está haciendo en ese momento con la tablet. Y eso es lo que hemos conseguido gracias a Lazarus. En casa juegan y se comunican con sus amigos. Ha cambiado mucho la manera que tienen de relacionarse. También su manera de aprendizaje. Tienen todo el conocimiento en la palma de su mano y programando el tiempo que dedican al ocio en Internet les ayuda a desarrollar otras inquietudes. Para nosotros es importante conocer las necesidades que tienen los docentes y las familias. Hemos desarrollado una herramienta práctica para que el profesor pueda realizar su labor sin pérdida de tiempo. Ofrecemos una solución flexible que se adapta a los continuos cambios que se suceden en la educación del menor. Somos conscientes de que no hay dos familias iguales, así como no hay dos sistemas educativos similares. Lo que a mí como padre me parece genial, a otros tal vez no tanto. Así que lo configuro según mi criterio. A la hora de educar, si existen herramientas nuevas que nos ayuden, bienvenidas sean motivación y buen uso de la tecnología son claves para el proceso de aprendizaje. IMT Lazarus, comprometido con el uso responsable de las tecnologías.